Paul Kitten. Sino gusto kumampon? Kamo. Oh. Bagong panganak itong pusa namin na si Tam Tam. Oh. Sino gustong umampon? I iangat mo nga yung mga tut, mga mga i, i, ano, i, tayo, tayo mo nga siya, itayo mo siya kung mahahawakan mo lang siya na ganun. Hmm. Sige, tayo mo lang, ayan. Itayo mo lang siya, eh, ayun, nako. Ayan yung mga anak ni Tam Tam, oh. Bagong panganak si Tamtam. Oh. Isa-isa may kulay. Ano-ano ba mga kulay? Ayun. Ilan yan bali? Apat. Dalawang itim. Isang itim na may puti. Tingnan ko nga. Ayakot mo nga. Tingnan ko nga. Oh, yung isa pa. Mm, ito, tigre. Mm. -hmm. Ito, itim na may puti. Ayan, yung, tig yung tigre nga, yung tig yung ap apat sila bali. Oo, ito, black. Mm, itim bali, apat. Eh, eh, ilis mo nga muna si Tam Tam. Tayo mo nga, ilis mo nga muna dyan. Titingnan ko nga yung apat. Ayun, yung apat na kitten. Oh. Apat sila. Ayun, oh.